¿Qué pasa chicos? Bueno, estamos aquí en Vitoria, tío, que hemos venido a hacer una entrevista que me hace una ilusión. Es que no me lo creo, tío, Mikel Landa, tío, el ciclista más de moda del ciclismo mundial, diría yo, el, revolucionario, el que, el que trabaja para los demás, pero yo creo en él, tío, me hace una ilusión, he venido de Argentina, me llamo Ander y dice, oye, ¿te interesa una entrevista con Landa? Digo, pero ¿cómo no me va a interesar? O sea, he pasado del verano al invierno que está todo blanco, Estamos en la Plaza de la Virgen Blanca en Vitoria-Gasteiz, que le llaman Siberia-Gasteiz. Así que ahora nos ponemos a esperar y... ¡Qué ganas te tenemos, Miquel! ¡Vamos, coño, vamos! Madre mía, tío. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo, no? No me creo que esté contigo, tío. ¿No? Eh, tengo calor con, con... o sea, en Vitoria calor, en... <laughs> Tío, que eres un gallo, tío. Ya ves. Pues y aparte, ¿te acuerdas de mí o no? Me acuerdo, me acuerdo. Es que ¿Cómo, no me voy a acordar de ti? Pero es muy bestia, tío. Sí, no, hostia. <laughs> Miquel meana, ¿eh? un capo, eh, tío. ¿Cómo está el gemelo? ¿Está como el tuyo o no? ¿Ha crecido? Ah, todavía muy falta, falta. ¿1,72 o qué? 1,72. Y 63 kilos igual. Ahora un poquito más. ¿Cuándo pillas en invierno? Hasta 6, 7, incluso 8. Pero va bien, ¿verdad? Porque luego entrenas con lastre, tío. y aquí con el frío que hace que no puedo estar, no puedo estar a cuchillo como tú. <laughs> Mira, pero <laughs> jabalí, tío, qué envidia, tío. Pocos así he visto, ¿eh? Sí. Se ve guapísimo, tío. Es que no, no se ve ni, ni un fallo ahí, ¿eh? Madre mía, pues estoy aquí porque he venido con la gente de Orbea, tío. Yo corro con Orbea, yo no he, no he dejado la bici, ¿eh? Ya, ya, no, ya te veo, que tienes todavía tipo de, ciclista. Dios. Aquí, aquí, toca, toca, <laughs> gallo. Está fuerte, ¿eh? No, te va, esto tengo que ver. ¿Ya sube el pantalón? <laughs> Nico, hay que, que, hay que tomar un poco el sol, ¿eh, tú? No, no, no. mucha, bici, pero sol poco, ¿eh? Tú, a eres de venidor pero yo, no, tío. ¿Tú qué haces, altura? Me gustaría, tío, pero yo digo, la altura hay que hacer para ganar el Tour o para disputar la Vuelta o algo así, pero ¿tú la altura qué? ¿Te gusta la bajura? Me gusta el la bajura, el mar, el mar, eso es. Qué, qué ilusión. Ya bastante, bastante altura tengo aquí, ¿No haces altura de verdad? He hecho, he hecho, pero no le, pido le el truco todavía. O sea, estoy alucinando lo, cercano y lo humilde que eres, tío. ¿Tú sabes lo que andas? ¿Eres consciente o no? Sí, voy viendo poco a poco ¿Sí? lo que ando, sí, sí. Pero además que un tío pues, normal, ¿no? Hay que cambiar. <laughs> Oye, ¿cuándo eras más feliz tú? ¿Cuando corrías en Naturgas o cuando corrías en Sky? No, ahora, ¿eh? en Sky, en profesionales ya. Sí, sí, lo que, Sí, lo que disfruto ahora de la bici no, claro, Allí también igual tenéis la presión del qué hacer, del llegar... no, Más, más nervios, al final pues no, no dominas tanto las situaciones, eres más joven, falta experiencia. Y aquella escapada de la Vuelta a Galicia, ¿eh? <laughs> ¿Cómo te acuerdas, eh? Hombre. ¿Qué te acuerdas? Porque me ganaste, ¿no? Eh. <laughs> si no, ni te acordarías. No, yo no, sí me acuerdo. Mira, te voy a decir, yo pocas veces he dicho a gente que es buena. Mm. Muy pocas veces, ¿eh? Y uno de los que le dije fuiste tú. Mm. Porque yo anduve por ahí en algunos escarceos la última etapa y tal, y me acuerdo que al final mm-hmm. hubo un corte en el sprint y yo pensaba que iba a hacer sexto y tú, que yo pensaba que eras de primer año, decía, me va a ganar una turgas, me va a ganar un mocoso, me cago en Dios, ese tío es bueno, ese tío es bueno. Y luego te picamos tiempo. Y al final yo hice quinto y tú hiciste séptimo. Pero claro, yo me acuerdo de ti porque luego te veo en la tele, hostia, coño, es un, orgullo para mí ver un tío que vuela raso de verdad, que es top mundial, ¿no? Pero yo para mí eres el ciclista de moda en España, tío. O sea, eres, eres un tío auténtico, un tío echado para adelante, aparte no, no dices lo que piensas. <laughs> eso sí, eso sí. Y que te acuerdes tú de esa vuelta a Galicia, tío, mm. me parece brutal, ¿sí o no? Sí, sí, son mis, mis, primeros buenos recuerdos en bici. Sí, ¿eh? Ahí disfrutando un poquito las carreras. Ahí con en el coche, ¿eh? ¿Sí o los abuelos ahí, sí, o no? Los abuelos, imagínate. Tenéis equipo bonito, ¿eh? Sí, un equipo joven y gente con ganas, y mm. sí, la verdad es que. igual, gente con ganas. Igual a raíz de eso, mm. es ahora que has entrado en el proyecto, porque no paras, tío. O sea, Miquel, tú lo que tienes es que, tío, aparte de ser ciclista y tal, como muchos proyectos, ¿no? Que Sí, pues hay que moverse, ¿no? Cuando estás un poco pues, arriba te vienen muchas oportunidades y bueno, pues eh, me gusta, me gusta seguir vinculado un poquito al ciclismo y apoyarlo y aportar, ¿no? Pues o devolver todo lo que me, lo que me está dando a mí. pero realmente tienes mérito, porque siendo tan joven, con 27 años que tienes, mm. ¿no? Estoy igual con 32, con un poco cuando has hecho tu carrera deportiva y tal, lo veo mm. tal, pero con 27 años me, choca, mm. me choca que, estés ahí tan implicado. Total, que ahora la fundación, retomamos fundación. Ahora Con Bici Sorbea. ¡Pam! Y tú ahí metiendo ahí todo lo que, todo lo que sabes. Sí, pues eh, mi primera bueno, mi primera bici no fue una Orbea, pero sí que fue ya cuando en cadetes la primera bici que me compraron en casa fue una Orbea y desde entonces eh, siempre Orbea. Hasta que Naturgas ya veis Orbea, también, claro, porque erais filial de Euskaltel. Eso es. que tú fuiste 2010, corriste en Orbea, en Continentales ya, o sea, estuviste dos años en Amateur, corriste en Orbea ya en Continental, que entonces ya corréis la vuelta a la y Sí, carreritas, carreritas. Equipo bonito teníais ahí, corréis pues, en Francia también. Francia corrimos, sí, eh, eh, con unas cuantas carreras. Sí, sí, Y después fuiste a Euskaltel tres años. Tres años estuve en Euskaltel. Vale, cuando Euskaltel paró ya fichaste por Astana. Por Astana. No, dos años. Dos años. ¿Y Sky 3 o 2? Sky 2. Sky 2 y ahora Movistar 2. Movistar 2. O sea, 1 de enero, culote nuevo, culote nuevo bici nueva, pedales nuevos. Todo nuevo. De Shimano a Campanolo. Muchos cambios muy ¿Motivado o no? Muy motivado, muy motivado. ¿eh? La verdad que, sí. Mm, bueno, creo que ya, ya sé lo que quiero, creo que estoy preparado para afrontarlo y tengo ganas de, no, aparte, con el año que has hecho, que llevas dos años impresionantes mm. trabajando para, para, líderes y tal, siempre has estado ahí. Mm. De Astana ya saliste ahí trabajando, es que tú eres el obrero arquitecto, joder. <laughs> te, te, fichan de... ¿eh? ¿Sí o no? es verdad, es verdad. Te, fichan de, de, mozo y pegas una pared recta ahí que, madre mía, dominas ahí la paleta que, flipas. y al final te saca la carrera de arquitectura y empiezas mm. haciendo hormigón, ¿sí o no? Sí. Y en Astana ya, pam, vas a Sky y también la lías, tío. Que casi haces podium en el Tour, ¿eh? Casi, ya, es por un segundo, ¿eh? No me, dio eh? una rabia, tío, me dio una rabia. Yo te tengo cariño desde, desde aquello, porque <laughs> ¿eh? claro, tú imagínate, yo en casa viendo a un chaval que le has ganado, <laughs> claro, entonces es el cuento de la lechera, o sea, si Mikel ha hecho claro. cuarto a un segundo de Urán en el Tour y yo en, la Vuelta a Galicia le metí tres segundos, hubiera hecho tercero. Claro, claro, o sea, al final, ¿quién, ¿quién, no ha hecho? segundo, depende de... Claro. Porque aparte era un tour de escaladores, y yo también para arriba ya sabes. Es, que es, muy fácil de entender, es una regla de tres, es muy fácil de entender. o sea aquí no ha hecho eh, la cuenta de lechera aquella, <laughs> ¿eh? Ah, sí, o no, sí. en Galicia yo todos hice esto, y luego hacemos. la vuelta a Sevilla el otro. Todos lo eh. hacemos, incluso nosotros lo seguimos haciendo, ¿eh? Si este andaba aquí y tal, joder, si este le ganaba yo en esta carrera y en la siguiente carrera ganó en la vuelta. oye, y Sky ¿qué, tío, es tan, tan tan NASA como dicen o qué? Sí, hombre, es muy, muy mediático eh, tiene muchos medios. Al final es lo que... Pues lo que O sea, igual es el equipo más grande que, has estado seguro. Sí, o sí, de, Astana a Sky se nota mucha, mucho salto. Sí, sí. Es muy, es muy grande, tiene muchos medios, mm. mucha gente eh, ayudándote. Y oye, a un equipo de ese nivel y con ese presupuesto, ¿tú hacías habitación individual o doble? Yo doble, siempre. ¿Siempre doble, sí, ¿eh? siempre doble. No me gusta estar solo. ¿Y el equipo te pilla el compañero o eliges tú? No, el equipo, el equipo. ¿eh? Sí, sí, Siempre, me, siempre inglés sí, Sí, sí, ya la... en bachiller salí bastante... Ya. Ah, ¿sacabas buenas notas además? No, buenas notas no, pero bueno, inglés no se me daba mal. Inglés bien. Sí, y luego ya pues eso, te sueltas un poquito y... ahora este cambio en Movistar, que tío, porque en Movistar hay dos gallos, dos mm. super gallos, ¿eh? O sea, has dejado Astana de Nibali y Aru, para irte a Inglaterra con un tal Christopher Fromm que, no, que la hostia, <laughs> no sabe bajar y los deja bajando. <laughs> Y, ahora fichas por Movistar, tío, con Alejandro Valverde, que bueno, yo, súper clase. no, ¿eh? tengo el placer de conocerle, pero hace las cosas increíblemente bien. Y luego Nairo, que, en teoría Nairo era el hombre tour, tío. Mm. Sí, bueno, pues yo creo que vamos a ser un equipo fuerte, ¿no? Para plantarle cara al Sky, ¿no? Que actualmente es el equipo a batir. Claro. Pues contra más fuerte seamos, mejor me ha sorprendido tu, elección, eh, tío. Mm, y mucha gente. no, pero, Me, ha gustado mucho, me ha gustado mm. mucho porque creo que es una, apuesta clara de ideas claras, de creer en ti. Y de decir, oye, tío, tengo 27 años, pero me como el mundo. Es que yo creo, hostia, es que eres muy joven, tío. Es que te quedan. Sí, soy joven, pero bueno, ya llevo años ahí. Hombre, tú, llevas. Y hablo de memoria, eh, llevas tres etapas en el giro. Llevas la montaña del giro. Has ganado Trentino, ¿no? También, ¿no? Trentino, sí. Has ganado Trentino, la general con etapa. este año, a la que te han soltado, vuelta a Burgos. Parecía que ibas de vacaciones ahí, como los que van de, Bilbao a pasar el verano <laughs> y no dejaste ni, no, le, tengo mucho cariño a esa vuelta. Ahí fue donde gané mi primera carrera y... Ah, sí, fue... ¿Con Euskaltel ya o...? Euskaltel, mi primer año, Lagunas de Neila. ¿En primer año ya ganaste? Sí, sí, sí. y desde entonces tengo mucho cariño. Creo que llevas 13 victorias, ¿no? ¿En profesionales o no? Pues no lo sé, no las, he contado. Pero... Yo, soy muy de Pro Stats. ¿Ah, ¿Conoces tú Pro Stats? Me suena el nombre, pero... No, <laughs> Pro Stats tienes que ver, ¿eh? Es que este tío, o sea, es que manda huevos, tío. Yo te iba a hacer la pregunta para mi canal, porque luego voy a grabar para mi canal. Te iba a preguntar Facebook o Instagram y me dices, ¿qué es Instagram? viola. <laughs> Tampoco, a ver, algo me suena. No, te suena. Te algo me suena. Sí, pero no soy mucho de, utilizar las redes sociales. Oye, una cosa, ¿y qué prefieres, Giro o Tour? A ver, el Giro es una carrera que, que me encanta, o sea, me, mm. enamoró desde la primera vez que la corrí. ¿Cuántos pues, has corrido? Eh, cuatro, cuatro, cuatro, giros, cuatro ¿eh? giros, sí. Es una carrera pues especial, la gente mm. la hace especial, los recorridos son diferentes, la organización también, pues al no haber tanta aglomeración de gente, pues deja acercarse más a los aficionados, entonces, bueno, es, es, muy bonita. Y el Tour, pues eh, es la carrera más importante, ¿no? Entonces, pues por eso no deja de ser la, la carrera que queremos ganar todos pero por, por, por encanto me he quedado con el Giro. Oye, a nivel de preparación y eso, ¿tú cuando acabas, no sé, cuándo has acabado este año? Este año acabé muy tarde, acabé en, China, en octubre. Vale, acabaste en octubre. y tú eres de los que dice a tomar por culo la bici un mes sin tocarla, hmm. todo el rollo. Sí, yo soy de eso. Yo dejo la bici un mes. Si puedo dejarla un poquito más, un poquito más. pero bueno, últimamente cada vez las temporadas son más, más largas y empiezan antes y después es de empezar poco a poco caminando, gimnasio, mm. bla, bla, bla, o sea, sin prisa. Sí, me gusta mucho, pues igual ese mes que estás sin bici, pues eh, ir al monte, nadar, jugar a frontenis, cualquier cosa. Claro. Bueno, que hace un poco frío, ¿no? Yo es que yo estoy emocionado de estar contigo, tengo calor, tío. Estoy acalorado. <laughs> Tío. ¿Sabes qué pasa? Estoy de descanso y debo tener el hematocrito alto ah, de descanso. Pero bueno, tú, es tu pueblo, tú mandas. ¿Que habrá que tomar un café o qué? Yo pagar no voy a pagar, tío. Soy catalán, tío, hombre. <laughs> ya te invito yo, joder. que estás en mi casa. <laughs> ¿Tú sabes qué pasa? Que yo voy con la, con la camarita. Oye, ¿tú llevas sueldo al final? O... Pues pediremos pues pedido. No sé si tengo dinero. Igual hay que ir a, a fregar, ¿no? ¿Pretemporada o qué? <laughs> algo haremos, eh, tranquilo, algo haremos. Bueno, a ti te ha conocido el mundo en Vitoria, ¿no? ¿No? No, no mucho, ¿eh? En Vitoria no mucho. ¿No? No, no, no. Te conoce más en el Giro, ¿no? <laughs> ¿Eh? te conoce más a ti. Manda huevo lo que hay. Tiene cojones lo que ha pasado, ¿eh? Tiene cojones, tiene cojones. Yo le digo, está esperando para mí, que resulta que nos conocía a los dos. Mm ha venido expresamente. Ha, venido por ti. Luego ya ha dicho, ese me suena, el otro <laughs> pero, ha venido por ti. El otro mueve vatios, ¿sí o no? <laughs> es ¿Eh? feo, pero tiene vatios. Oye, estamos hablando, mira, le voy a dar la cámara, que yo estoy haciendo dos cosas, ya sabes. A ver, yo su Torri Torrionea. Aquí frescura, esto es Tele5, esto es Jorge Javier Vázquez, o cómo se llama eso, ¿no? Se llama, sí, sí. Salva aquí empiezo a grabar con esto, pam, pam, pam, ahora le voy a dar a él, tú el botón rojo apagas y enciendes, pero que se vea la cámara, todo, lo que hay detrás, que me hace ilusión. Que yo no estoy acostumbrado a hacer entrevistas con focos y eso, ¿eh? Tú sí, pero yo no. Yo poco también. ¿eh? Oye, una cosa, estamos hablando de la pretemporada. ¿Dejas la bici Dejo un mes? Sí. ¿Pero hartado de vicio o por obligación? No, por obligación, porque en realidad estás en forma y estás a gusto en bici estás fino todavía y sales a gusto en bici. O sea, no has sacado nunca aquello saturado de decir, Estoy saturado, tío. Todavía no, todavía no, ¿eh? todavía no. O sea, siempre Lo que pasa es que luego dejas una semana, hostia, y cae una semana, la segunda, la tercera, y no quieres saber nada de bici, porque dices, ¿qué de tiempo tengo en el día? Ahí está el problema, tío. <laughs> ¿Qué de tiempo? se me hacen largos los días, sin, las cuatro o cinco horas que tengas que entrenar. ¿Y no te pasa que llega un momento que aquel mes de descanso el primer día lo echas de menos, el segundo también, de repente te aclimatas mm. y la cuarta semana volver a empezar te cuesta, cuesta, un, huevo. Ya estás gordo, sin forma. y aparte, te subes a la bici y dices, ¿pero qué soy? ¿Verdad o no? Sí, sí, verdad, verdad. Esos primeros tres días son, son realmente duros. Sí, ¿eh? tres días <laughs> o, más. Más, ¿no? O sea, yo, siempre digo, si tú paras nueve días, para ser ciclista necesitas 18. ¿Así? ¿Ah, más o menos, ¿eh? Ah, es que, coño, es jodido, ¿eh? Y realmente cuando gente como tú que está tan pulida, tan pulida, pulida, cuando es que por nada ya notas. Imagínate, me estás diciendo tú que dos kilos para ti es nada. una animalada. No, no. Sí. Entonces, dejas un mes. ¿Y cómo vuelves? ¿Poco a poco? Poco a poco, pues empiezas a combinar un poquito el gimnasio con la bici, andar también pues siempre te mantiene un poquito activo, ¿no? Si haces... O sea, caminar te gusta. Caminar, haces caminatas largas, de 4 o 5 horas, pues al final se parece un poquito a, ciclismo. ¿Y escaleras haces o no? También, montaña y... Antes iba mucho, al lado de mi casa había una, fuente con un montón de escaleras y hacía ahí las pretemporadas. Me acuerdo un año que me rompí también la clavícula tres veces. Igual fue el año que más anduviste. Todo el día... No, el que más anduve, ¿no? Porque me pasé más tiempo Fuera la <laughs> en el rodillo <laughs> que en la carretera pero hacía muchas escaleras. Sí, ¿eh? Estaba todo el día, hay una fuente. ¿Y pero subías de uno en uno, de dos en dos? Subía, subía de uno en uno, de uno, corriendo. Vale, vale, vale. ¿Y después cuándo acabas esta fase de pretemporada? Pues en, diciembre todavía igual combino, ¿no? Gimnasio y carretera, pero ya para, sí, para Navidad o ya enero ya solo, solo ¿Y mountain bike no? Mountain bike también, sí. Sí, ¿te gusta el mountain bike? Me ¿eh? gusta, me gusta. Me gusta desconectar un poquito, cambiar de pues, la carretera por el monte un este poquito. no? soy un poco animal, cojo y... O sea, ¿te gusta mover vatios también? No, no, no, con la de monte nada, con la de monte para subir plato pequeño, piñón grande y para pues abajo Cuando Yo siempre digo que cuando hacía carretera el 1 de enero era el primer día de decir, oye, ahora empieza a sumar mm, y empieza a sumar las 30 horas a la semana. En tu mm. semana de, cuanto sumas, sumas más, cuánto, cuántas, horas llegas a acumular, más o menos? Pues no lo sé. 30 horas igual, más igual. No las he contado nunca. ¿En serio? <laughs> Pero tú entras con Training Peaks, subes toda Training Peaks, sabes lo que es el Strava, apunta la chulilla con el boli. Sí, yo apunto todos mis entrenamientos, eso están apuntados en una tabla de Excel que tengo. Vale. Pero no soy de sumario, no, ¿eh? yo me, fío mucho en el preparador y... Y te lo apuntas para ti. Para mí. O sea, de la época de Naturgas ya tenías todo, desde juveniles tengo. Y ponías Clásica de Aistondo. El puesto, y, 7. y sensaciones. Y sensaciones. ¿Y el peso también apuntabas o no? El peso a las mañanas, sí, cuando me peso. ¿Y apuntabas? Sí, también. O sea, antigua escuela total, ¿eh? Sí, porque sé que dentro de cinco años me va a hacer ilusión verlo, seguro. Oye, ¿y tú si tuvieses que elegir un mes del año, qué elegirías? ¿Octubre, que estás tranquilo y vas a forsetas o, o julio, que estás ahí con el cuchillo en la boca? Pues no sé, cada uno tiene su, cosita, ¿no? Eh, octubre, noviembre para mí son muy buenos, ¿no? Porque aprovecho para hacer de todo, tengo tiempo para... Bueno, pues para todo, para todo porque no ando casi en bici. Julio, pues eh, estás en la cresta la ola, eh, estás en forma, disputando carreras y eres el, rey. te quedas? ¿Con cuál? Pues no lo sé, no sabía elegir. No sabes. Quizás con octubre, noviembre. Sí, ¿eh? Sí, porque cuando estás en carrera, en julio, por ejemplo, cuando estabas estaba en el tour, estaba haciendo cosas, grandes, ¿no? pero realmente no lo disfrutas, porque estás metido en la carrera y al día siguiente tienes que correr, o sea, no puedes celebrar lo que has hecho, ni, pararte a pensar, tienes que pensar ya en el día siguiente y en el siguiente. Entonces realmente no lo disfrutas. Disfruto más ahora de lo que he conseguido que, que entonces. Y tú cuando dejes la bici, que todavía queda un montón porque tienes 27 años, ¿te ves yendo en bici toda la vida o te ves más, más parar y hacer otras cosas? O sea, ¿te ves ciclista de, de verdad, de verdad o, lo ves más como profesión? No, la bici va a seguir formando parte de mi vida, seguro, seguro. No sé, no sé a qué nivel. Seguramente el nivel de exigencia que tengo ahora no. Lo utilizaré pues como, bueno, pues como como herramienta, ¿no? Para mantenerse en forma y, estar saludable. Te, y... te, sentirás toda la vida, ¿no? Sí, yo creo que sí. Te gusta mucho la Sí, cada vez más, además. ¿eh? Antes ¿eh? decía, uff, yo cuando deje ya me olvido y... ¿En serio? Sí, sí, sí, sí. Cada vez disfruto más, no me cuesta nada entrenar. Es que esto pasa, tío, con los profesionales que corréis con tanta presión y, hostia, mm. tanto al resultado, tanto, tan, mm. tan a veces dices, tío, me dan ganas de, he aborrecido el, mm. la bici al final, ¿no? Sí, pues luego tienes, yo qué sé, dos días o tres días al año que sales realmente a pasear, ¿no? A andar en bici, que eso es lo que no hacemos, eh, lo que no hacemos en toda la temporada. Mm. Y coges un camino, te pierdes y dices, va, voy por aquí hasta donde, hasta siga. Y en carrera, tú, desde fuera yo, ¿eh? Yo por lo que veo y mm. tal, eh, tienes fama un poco como, de artista, como sopla el viento y arranco, y ahora me entra la vena y la lío, y ahora realmente es así, o sea, corres con el corazón como parece, pues mm. es un tío de, de cabeza también, de combinar un poco las dos, ¿no? Pero sí que es verdad que soy muy impulsivo, soy muy, muy impulsivo. hasta ahora pues me ha salido medio, medio bien casi todo, ¿no? sí, pero bueno, también me he equivocado a veces, ¿no? Pero... Bueno, pero todo el mundo se equivoca, ¿no? Sí, sí, no, Al final, a mí la gente me gusta como tú, ya ¿eh? se aprende, ideas claras ya sí se aprende. Pero sí, es verdad, soy, soy muy impulsivo y... o sea, que cada vez tienes un poquito más de experiencia y... O sea, a ti esto de que quiten los pinalillos sería un favor que te cagas, ¿no? ¿Tú crees? Sí, o sea, a ver, te aporta mucho a nivel de de, de información, de, seguridad. Pues luego a la hora de condicionar las carreras yo creo que estamos equivocados. Yo creo que es más tema de, pues, de cada vez nos conocemos más, tenemos más eh, información durante la carrera, el propio corredor, ¿no? con vatios, con, con, pues, la, dirección del viento, no sé. O sea, a mí no, lo, de los vatios es acojonante, tú eres fanático también, ¿no? Yo es que no puedo vivir sin vatios. Yo me monté vatios el año 2008, me monté vatios por primera vez. Y desde entonces es que, es que voy es que no, no, no, no, seguir sin vatios, tío. Incluso compitiendo, ¿no? Aquello que comentamos mm. antes que dices, hasta qué mal me encuentro hoy, qué mal me encuentro hoy, y ves que primera hora de Tour de Francia miras y 310 mm. vatios, digo, ¿cómo lo vas a mal, no? Sí, yo he, crecido, yo crecido con los vatios, Y al mm. final empecé a entrenar con... Ya en Naturgas empecé a utilizar los vatios para entrenar, entonces sin vatios no se no entrenar. Y a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho con las contrarreloj. Ya montarme en la cabra y exigirte a ti mismo. Dices, tengo que ir a tantos vatios. Y la diferencia de vatios, tú eres un tío escalador, la diferencia de vatios entre subida 6%, que es un poco cuanto más vatios da supongo, y un llano, que, que oscila mucho en tu caso o no? Sí, bastante, bastante. sobre todo el mantenerlo, ¿no? Igual la, potencia máxima andas parecido, pero lo que es mantenerlo más de 5 minutos claro, cuesta si a tope en carretera es un ejemplo, mm. mueves 360 es un ejemplo, en, mm. llano te baja 320 fácil, ¿no? Puedes, puedes así ¿no? 30 vatios así bajará. Yo es que los, rodadores estos que mueven vatios en llano realmente no, no entiendo cómo un Cancelara o un Tony Martin puede mover más vatios en el llano que en su Que subida. Me parece una cosa brutal, ¿sí o no? Sí. Oye, ¿qué más te iba a decir, tío? ¿Tú tienes alguna cosa que decir tú <laughs> yo, si no me dejas hablar, solo hablas tú. Pero si hablas tú mal, yo hago preguntas solamente, ¿no? No, eh, no este año, tío. Mm. Este año, ¿qué, cambio de aires, qué, qué objetivos tienes o qué? ¿Tienes algo pues en la cabeza o espera lo que te diga no, pues serio? Sí, bueno, estamos eh, viendo un poquito lo que es bueno para mí, lo que es bueno para el equipo y decidir. Pero sí que es verdad que es un año importante para mí, ya bueno, pues tengo las, he visto lo que, lo que puedo conseguir. Creo que, bueno, que tengo la, madurez o la experiencia suficiente para, intentarlo y bueno, pues eh, es un año muy, muy ilusionante, ¿Y cuándo rindes más? ¿Con presión o sin presión? ¿Te gusta la presión? Mm, no sé, soy un poco, soy un poco parece que me, que me importan poco las cosas, ¿no? Eh, siempre he sido muy autoexigente conmigo mismo, entonces la presión externa pues siempre me ha afectado un poquito menos, yo creo. Tampoco he vivido momentos de mucho, de mucho estrés o de mucha presión, que tampoco. Este coño tío, estamos hablando con un tío que ha hecho cuarto en el Tour, cuando el compañero gana el Tour, que tú eras el mm. hombre vital ahí, o sea, tú eras ahí el, mm. el bastón del bicharraco, y que no, ¿no has sentido la presión ahí? No, no qué presión teníamos. Si estábamos todo el equipo andando fenomenal, si un día fallaba uno estaba el otro, si no sé, nos iba todo de cara. Ahí no, o sea, disfrutando del, Disfrutando muchísimo. Sí, ¿eh? Pues que la verdad es que tener, ¿eh? situaciones en el Tour, que es la mejor carrera, donde más exigencia de tenerlo bajo control. La primero es, a cuarto es una y luego siete bicharracos que son locomotoras. Eso es una, es un Sí, sí. Qué bueno. Oye, tú, pues hablando de vatios y esto, a mí lo que realmente cuando me llamo... Yo estaba en Argentina cuando me llamó Ander. Oye, tío, ¿te gustaría hacer una entrevista a mí? Que le digo, oye, se me pondría los pelos de punta. Pero le dije, que yo quiero salir en bici con él. Y dice, pues no puede ser, aparte día malo, seguramente, nieve, tal. Pero a mí me hace ilusión salir contigo en bici, tío. Porque yo aquí Es que me veo fregando los platos, tío. Que no hemos traído dinero, ¿sabes? Pero hostia, un día en bici podríamos salir, ¿no? Sí, claro, eso cuando quieras. ¿En serio o no? No, déjame un par de meses para coger la forma, porque me das miedo. Tío que no para en todo el año. No, yo paro. ¿Ah, sí? Sí, hombre, sí. Yo cuando quieras voy a venir... aparte yo no soy de meter rueda, ¿eh? Yo, ah, el gallo, o sea, los O o detrás, ¿no? Yo detrás. Tú ya sabes cómo corría yo. Sí, sí, sí, sí. Pues entrenando igual. Yo tengo los deberes, pero si ya solo contigo, yo a ti no te meto ni un palmo en la rueda. O sea, yo <laughs> respeto, tío. Respeto a Aranda que por eso eres un capo, tío. Por eso andas lo que andas. Vas a tener un buen año, tío. Pero vas a tener muy buenos años, 27 años. Yo el año que anduve, 37. 37. Igual, igual la próxima que hacemos han ganado 6 tours. ¿Te imaginas no? Imagínate. ¿eh? Si hemos ganado uno, ¿eh? Seremos o ¿Qué prefieres, Tour de Francia o Mundial? Tour. Tour de Francia. el Mundial, el Mundial es muy bonito, ¿no? Pero para un corredor yo creo que de de mi perfil, ¿no? Yo creo que ganar el Tour es pues más, bonito. Tour de Francia. ¿Que vamos a fregar o qué? <laughs> vamos. A ver, qué… vamos. <laughs>